cesamento da empresa foi unha oferta económica de mínimos que é inaceptable porque non, non permite a xente sair de forma voluntaria do, do banco, o que conduce a despidos forzosos e a noso que nos preocupa é que non hai eh, boa fe por parte da empresa na negociación porque mentras estamos eh, negociando na mesa están pechando as oficinas que, que, nos, eh, que nos relacionaron dentro da mesa nos nos facilitaron o número de oficinas e as oficinas que van a pechar que son 302 en todo o Estado Galiza e xa están pechando algunhas delas e, de feito, están mandando a comunicación aos clientes con, con data do mes de outubro de forma que estamos sentados na mesa negociando e as oficinas se van a pechar a próxima semana algún de, algunhas delas, algunhas en Vigo, algunhas en, en Coruña e o, o período de xa ainda non rematou, remata o 6 de novembro, en principio, o período legal. Dado que esta é unha, unha proposta moi agresiva por parte do, do banco, a nosa intención é responder tamén con, con medidas eh, no mesmo sentido e da mesma, do mesmo impacto e da mesma forza. E barallaremos a posibilidade de facer paros e a posibilidade de facer folga. Claro está, eh, temos que actuar de maneira conxunta como estamos actuando ahora eh, todos os sindicatos nas concentracións. Cousa que sucede porque os traballadores en asamblea convocada pola CIGA decidiron eh, que, que todos os, os sindicatos traballáramos xuntos para ter eh, a forza suficiente para cambiar este, estas pretensións do banco.